Boas tardes, Susana Ballo Besteiro. Este apelido sempre nos leva a Lugo, pero bueno, moitas das nosas protagonistas o son e non ten nada que ver. Aquí estás, eres para moitos a muller do tempo en Telemiño, pero aparte eres licenciada en física, especializada en atmósfera e medio ambiente, que decir, eso é o teu. Estás facendo algo que corresponde un pouco aos teus estudos. Eh, bueno, eres moitas máis cousas, eres investigadora nun grupo de investigación que se chama EFISLAB da Universidade de Vigo e aparte formas parte da, da dirección executiva dun grupo fundado por Algor, eh, alrededor do cambio climático, eres divulgadora, entendo que tamén como profesión e como afición, porque divulgar te ten que gustar, senón debe ser esgotador. Bueno, eh, con este marco persoal, eh, aparte de un pequeno paso por tema político e relacionado sempre con temas medioambientais, eh, dentro deste marco eres muller e de entrada quería saber como está o mundo da meteoroloxía e das mulleres. Levase ben, levase mal, física, meteoroloxía. Como se leva eso? Bueno, empezando polo principio, porque son física, que é o primeiro da historia, uh -huh. non? E eh, cando eu recordo, cando eu entrei empecé a estudiar en Santiago, aunque logo rematei en Ourense, porque a mí me gustaba moito a especialidade de atmósfera, cando eu entrei en Santiago éramos 300 alumnos de entrada, e podo dicir que mulleres non creo que chegáramos ao 20%. Era unha carreira moi masculinizada, eh, en a que realmente mm, os homes predominaban no? Ne, nese ámbito. Despois, según fun avanzando, eh, bueno, fixe moitas cousas polo medio, ata que agora estou no ámbito da investigación, E podo dicir que, que, mm, por exemplo, no meu laboratorio sí que é certo que hai un poquinho máis de homes, pero a verdade é que hoxe temos tamén bastante mulleres, é dicir, cada vez estamos acabando unha paridade maior, aínda que sí que recoñezo que sigo nun ámbito moi masculino, é dicir, e sobre todo xa cando a física intenta abarcar as, o eido das, da informática, o que chamamos o data science, é dicir, mm. toda esa parte de tratación de datos eso está aínda sigue moi masculinizado. A física, a meteoroloxía, sin a parte da parte computacional, o se non, non, se, non existe, non pode ser, e a investigación no hai do cambio climático pois require moito deso. Sí que é certo que é un campo que ainda está moi, moi presentes os homes. Vale, eh, eh, por concretar e por ir o, o miúdo, eh, está moi presentes os homes, pero é un ámbito, un eido machista. Eu non o consideraría machista, eu xa máis eh, sentín que, que por ser muller, nin cando estudei, nin no meu propio laboratorio pode dicir todo o contrario. As mulleres valorasenos positivamente, moi positivamente, e de feito, dadas as políticas que existen moitas veces nas liñas de investigación, valórase moito o feito de que se seas muller, e, e valórase no, no grupo, cando ve unha persoa valórase que se sea muller, ademais. Eu nunca, nunca sentín eh, que por, por o feito de ser muller se me cuestionara a miña, a miña valía, xa máis. E comportamentos micro, por seguir afondando un poquinho máis, comportamentos micromachistas no cotián? Sí que moitas veces a xente me preguntaba e, e tú cando decidiche estudiar física non che dixeron na túa casa ou, ou se che miraron raro ou se tal, nunca xa máis, nunca na miña vida xa máis me dixeron ah, vas a estudiar física ou estás segura de onde te metes ou tal, sí que me dicían, a ver, non a carreira sinxela, pero a mí na miña casa dicía, ti podes, e o resto poden, como dicía miña nai, ninguén ten nada que ti non teñas. Sempre me dicía, non? Sempre me superon poñer en valor para que eu sempre fora forte e decir, pois se o resto pode, eu non teño nada uh -huh. que o resto non teña, non? E sempre tirei para diante. Eu podo decir que nunca sentín eh, que, que que polo feito de ser muller, ni no campo ni no meu traballo se me tratara de xeito diferente. Sí que é certo que sempre hubo máis homes, ou mellor, que estudiaron física, uh -huh. ou que lles gustaba esa raba, entonces pois hai máis agora, pero non, eu non creo que nos sintamos discriminadas. Eu teño compañeiras meteorólogas eh, no ido da, da neste eido, na televisión nacional, en televisións nacionais que as coñezo, eh, eh, podo dicir que se sinten plenamente a gusto e satisfeitas, non sinten non sinten esa diferencia. O que sí tamén me gustaría destacar que eu sempre quero facer un traballo moi riguroso, é dicir, eu non me gusta a meteoroloxía de exhibición, é dicir, a min gusta a meteoroloxía de datos, de hai moitas cadeas que están buscando tamén o feito de que si eres muller tes que ter unha boa presenza, bueno, en xeral, eso está se dando uh -huh. un pouco un pouco en todos esos ámbitos, pero creo que lo importante es la comunicación, es saber comunicar y también la sabiduría, ¿no? Contido, contido. O mm. contido. Eh, em, de contidos, eres divulgadora. E aparte, bueno, é un pouco o fin deste grupo que fundara Algor Safaiano sí, e que meta varias persoas aquí, creo que incluso de Ourense, algunha persoa sí. máis vencellada e, e tamén como divulgadora estás en actividades con outros meteorólogos, con outros físicos, polo menos galegos, Jorge Mira, Xavier Fonseca, que bueno, foi moi coñecido a través das redes tamén. Eh, entendo que en ese eido por edade tamén, ou por o que sexa, ou por afinidade profesional, eh, pois tamén estarás a gusto, pero hai moitas mulleres divulgadoras non de xa de meteoroloxía, senón de ciencia. En ciencia hai moita divulgación feita por mulleres? Cada vez hai máis, pero de dicir que as mulleres nos costa tanto, tanto, pero da igual, eu podo divulgar no ido da ciencia, pero hai tan, temos tanto que contar en todos os campos. E costa tanto que as mulleres salgan a falar exixímonos tanto a nós mesmas uh -huh. que cuestionamos, eh, nos cuestionando todo, se o noso será interesante, como non vai ser? O teu é o máis interesante do mundo, se xa no deporte, se xa na ciencia, se xa na comunicación, se xa no que se xa, todas temos tanto que contar para que todas e todos podamos aprender tanto que a veces cando dicen intentas que unha muller fale, intentas uh -huh. que unha muller conte, e persoas que organizan eventos de divulgación, como me falabas, como Jorge Mira, que é un experto en divulgar, tenme comentado moitas veces que é moi difícil para el, o mellor, atopar unha determinada muller que sexa punteira nun determinado campo. porque Porque hai determinados campos que ainda estamos un pouco valeros de mulleres e a veces non de mulleres, sino de mulleres que queiran ir a falar, ir a contar, a quitarse mm. ese medo, non? E crees ou non crees que eso é un pouco resultado da educación que nos deron de exixirnos máis porque temos máis dificultades a hora de, pois de, de desenvolvernos como profesionais e como persoas? eh, a que atribúes eses medos? Porque algo que é notorio eh, e en todos os eidos... na sociedade moi profundamente. E eu creo que vamos a pasar, vai pasar moito tempo ata que eso ata que eso cambiou, por exemplo, a experiencia miña no laboratorio, eu fun animando as miñas compañeras sempre que podía, eh, eh, sentías con medo, e que, que si eres maravillosa, que si sabes tanto, eh, pero hai que empuxalas, hai que, hai que, e eu creo que aí tamén mm, falta un poquinho de empuxe masculino, ao mellor tamén, sabes? Falta un pouco, eu creo que entre nós, entre nós nos empuxamos, pero eu quizás voto de menos a veces ese empuxe masculino, que sí que determinadas personas do ido masculino que sí que mo teñen dado, pero pero a veces noto no grupo como moitas veces eu tiro por elas, e ao mellor tamén é necesario que eu tire, porque son muller, e digo, se eu podo, ti podes, eu non teño nada diferente, é romper esa barreira, é dicir, ou se non, non contaxe moi ben, mañá contará lo mellor, cada día vais mellorando. A min a divulgación apasioname, creo que, que que hoxe estamos nun mundo de tantas barbaridades que se di, no? que eu creo que hai que contrarrestalo con contar, contar, contar, contar, contar ciencia, contar ciencia, contar ciencia, porque é a única maneira, o único xeito de equiparar pois, as mentiras non? que están saindo constantemente uh -huh. e que ao final fan perder o norte, e son todos nos que fagan perder o norte, desde o meu punto de vista, enfadan a poboación e a, e a desconcertan, non? De algún xeito. Vale, eh, a parte da igualdade de a hora de divulgar, de entre que homens e mulleres poidan comunicar e, e que se dá esa opción, a que crees que se deben esas barreiras que nos poñemos as propias mulleres? Eu mira que teño dadolle voltas, moitísimas. Eh, non creo que sexa unha cuestión educativa, porque porque as mulleres que eu coñezo, que a mellor se poñen esa barreira, sí que sí que na súa educación, eh, sabendo un pouco da súa vida, sabes que os seus pais pois, que sempre as apoiaron e eh, lles deron ese valor. Pero eu creo que moitas veces as mulleres estamos eh, moitas veces por cuestión de compatibilidade, eh? moitas veces dixe unha muller, podes vir tal hora tal día, ai non, que teño os fillos, teño non sei que, teño non sei cuánto, vale, pero tes alguén que te axuda cas tareas e, e leva a cabo, sí, pero como que elas mismas como se sinten, as mulleres levamos moito máis ese peso moral, moral de decir, ai non, eu teño que estar mañá ali, Uf, pero bueno, se podo prescindir de ir entre que me poño nerviosa, non quero contalo, e, e mira que encima, claro, é que teño meu fillo que teño que ir a atendelo, ou a miña nai, ou vai a saber, entre as propias que nos facemos nós, uh -huh. as que a sociedade nos acompaña, nos pon encima como verdadeiras lousas todo o día, eu creo que so, fai unha especie de conxunto, non? E crees que é posible cambiar eso? Sobre todo o que depende da sociedade ou do que temos alrededor? Eu creo que... Crees que ese pode ser un camiño, un dos camiños, unha, unha das beiras das, das sendas pequeniñas que poden levar no futuro o tema da igualdade, porque efectivamente o sobrepeso está mal equilibrado. Moi mal equilibrado, é dicir... Este pode ser un camiño cara a igualdade, sí, como se pode... Eu tendo unha igualdade real, eu, eu non é meu caso ni moito menos, eu non podo dicir que non viva nunha igualdade real, porque eu son a que a maior parte das veces na miña casa me vou a viaxes relacionados ca investigación, e unha parella que me apoia absolutamente en todo, pero sí que isto non sucede habitualmente, uh -huh. dicir, eh, ainda que me vou, probablemente me vaya con máis carga moral eh, que que ao mellor se pode ir a miña parella cando se vai, que non é o caso, no meu caso sempre me vou eu, pero eu cando, cando marcho, cando, cando dou un paso, e, ese paso supón separarme pois, da miña familia, da miña filla un momento determinado, esa lousa que pesa antes de salir, de coller esa maleta, de, de tal, despois cando salgo digo, xa estamos, Susana, xa estamos fora, a, a vivirlo, sabes, a tal, uh -huh. pero esa lousa de unha semana, no que a miña filla vai me botar de menos, no que, e, e vamos con esa, con esa lousa que ainda nos pesa, non sei se... Si, si socialmente, non sei como nos vamos dar quitado eso, porque eu son como digo dos cludas malas nais, que eu levei a miña filla a guardería, non me pesou, porque sabía que iba a estar ben cuidada. Eu nunca, non son desas nais que chora por non estar ca súa filla, non. É o máis importante da miña vida, daría vida por ela, pero sei que a miña uh -huh. filla ten que ser independente, ten que ser, ten que ser un ser en nela mesma, non? Pero ainda así, esa lousa sempre, sempre, sempre, sempre me acompaña e estou segura que me acompañará pola vida, non? E o que vexo é que cando estás nun traballo, se as mulleres traballas, teñen menos fillos que si, que si os homes eh, traballan. Tú cando ves nun grupo de traballo, por exemplo, na tele, en Telemiño, mm. eh, as mulleres que estamos ali traballando, todas temos un fillo ou non temos ningún. Os homes teñen máis de un. Mm. E iso é, un, é unha cuestión que a mí o penso moitas veces ao longo do día, non? Realmente estamos aquí mulleres que por decisión persoal, por decisión de traballo, por decisión do que sexa, temos un fillo só. Sin embargo, os homes escoitas falar moitas veces e cando os homes contan e falan, dicen, sí, e teño tres fillos, e fixen isto, e fixen outro, e fixen o tal, e eu, vale, e a túa muller, que fixo? Sabes? Eh, que fixo ela para poder ter tres fillos? Que podemos facer para que iso cambie? Que ves na, no, no día a día? Non, non falo de grandes campañas que sí que as hai, no. un pouco apelando á mentalidade de igualdade, que sí que probablemente sí. están funcionando, o tema de, de, de visibilizar as desigualdades, pero dende o teu eido, non digo do meteorolóxico, sino como persoa que está no mundo, nas actuacións cotiás, na, nos comportamentos cotiás, que crees que se debería ou que deberíamos cambiar ou non transmitir ou reeducar, cousas concretas. Eu creo, eu creo que non debemos pasar nin o máis mínimo micromachismo, nin la máis mini car carcajada. O sea, a min eso é o tema de sí, porque comentarios colles moitas veces, e que por non será unha situación de conflito moitas veces calamos ou ante esas pequenas cousas, esos pequenos detalles que son pequenos, pero pequenos van creando Os micromachismos, lousa, bueno. Van creando unha lousa sí. tremenda na sociedade. Entón, eu creo que non debemos pasar nin o medio. Pero non só as mulleres, os homes teñen que teñen que defendernos e non sentirse cando están en grupo entre gallitos de que, de que ah, porque, sabes, por non levar a discrepancia. Uh -huh. Eu creo que eles, no seu propio eido, teñen que abandonar eses, eses micromachismos e apoiarnos, porque eu creo que eses micromachismos son como pequenas pedras que van caendo sobre nós, sabes? Cal tes oído con máis frecuencia ou cal tes bueno, non digo sufrido tú, senón escoitado con máis frecuencia e que o millor dices mm, desta non lle sí, digo, pero para seguinte... Sí, o que son homens e non mandamos, como mandábamos antes, cousas como esas, a min a min repatea, o sea, eu digo, mm, perdona, pero que non tes que mandar máis que min, ou a vida nunha familia non é unha cuestión de que unha persoa mande máis que outra, é unha cuestión de repartir esas obrigas e de repartir e compartir esas decisións, non? E, e moitas veces, pois eso, que facían as mulleras antiguamente, é que son anos, pero creo que non son tantos. É dicir, mm. vimos dunha sociedade na que a miña nai estaba na casa, a miña nai crioume a min, estaba na casa, así que é certo que traballaba en algún momento, pero a miña nai asumía completamente a miña educación, no? Pero a miña nai supo me transmitir os valores de non, tío día de mañá, ti tes que valerte por ti mesma, ti tes que ter un traballo, ti non vivas as pensas nunca xa máis de ninguén, O sea, miña nai, a pesar de que vivía, uh -huh. en, sempre me transmitiu esos valores, ti disfruta, ti coñece o mundo, sempre me transmitiu os valores eh, de que eu podía chegar a onde eu quixera sempre me, me transmitiron os valores, a pesar de que eu viña nunha familia no que o modelo realmente era outro, pero por que? Bueno, da Porque época, meu pai sí. traballaba 13 horas, era uh -huh. imposible realmente, non? Era unha persoa autónoma e traballaba moitísimo, era imposible. Uh -huh. Non lle recrimino absolutamente nada a meu pai, porque mm, tive moi cousas moi boas del, non? E aprendi moitas cousas e, en na miña familia así que había dentro desas, do que se podía facer había un certo ambiente de igualdade, pero Esa é a nosa educación a día de hoxe, eh? e, e sigue estando aí, e que daquela os homes eran os que mandaban, as mulleres eran os que, as que estaban na casa maiormente, e nos fomos criados nese ambiente, eu creo que iso ainda pesa. Agardo que a miña filla, cando vexa o seu ritmo de vida dos, dos, da súa familia, do seu pai e da súa nai, de, de que seu pai maiormente na miña casa ocúpase da limpeza da casa, de poñer as lavadoras, porque está máis na casa, pois que, que se dé conta de que iso, eu agardo que vexa que iso é o normal, non? Uh eh, -huh. eh, eh, crees que pode ser unha cuestión de idade, ou porque decíamos, non? A educación que recibimos, sí. en teoría, en principio, sí. se, en principio sería necesario ou non pero bueno, non sería nada malo que reeducáramos e transmitiramos cosas diferentes, porque os tempos son diferentes. Son diferentes. Simplemente. Tú crees que eso está ocurrindo na realidade? Eu creo, ou intento pensar que na maior parte sí, por qué? Porque agora compartimos os dous, tras... normalmente nunha familia as dúas persoas traballan, polo cal hai que, hai que, hai que compatibilizarse. Pero sí que é certo que supoño, e por moitas cousas que teño oído, e como me comenta a xente, pois que ainda non existe un reparto igualitario de, de tarefas. Pero eu creo que nese senso sí que se vai andando, pero polo Eu creo que máis que nada porque non lo impón a, a propia sociedade, é dicir, é que como vai facer unha persoa todo se si as dúas persoas traballan, o sea, eso non pode funcionar nunca porque outra persoa estaría sempre cansada e outra estaría descansando onde se viu. <laughs> E crees que a evolución é continua ou, por exemplo, bueno, eh, se ten oído, non, o tema de Covid, confinamento, eh, supuso, bueno, en realidade un non, o mellor non podemos chamarlo retroceso, pero sí como un parón nos dereitos adquiridos ou no costume adquirido, non? A muller é a primeira que ten que renunciar para quedar confinada foi pouco sí. tempo, foi moito para aquelas, pero bueno, eh, pois para recuperar a cuidado dos nenos. Crees que eso foi un parón, un retroceso, que, bueno, realmente isto é imparable, ou como ves un pouco a evolución hacia, hacia a igualdade en ese eido, tanto no profesional como no personal de desenvolvemento en a familia, a conciliación, son moitas cosas, a verdad que son moitas as desigualdades. Entonces, son, son moitas, son moitas. Son moitas. É difícil, é difícil, é difícil, sí, a COVID supuso que moitas eh, mulleres pois tuveran que deixar o seu traballo para cuidar os seus fillos ou para cuidar a súa, pois, as súas, a mellor os seus pais ou as súas mm. nais, desde logo, son unha desigualdade manifesta e vese con, con datos, con cifras. A volta á normalidade, descoñezo a verdade, non teño datos para saber como está sendo esa volta á normalidade, pero me imagino que está sendo probablemente dura e difícil, porque se unha muller perdeu o traballo por adicarse á súa familia, eh, ao mellor pois, nunha muller nunha edad xa que falamos de que se acosta encontrar atopar emprego, pois probablemente se xa difícil que esa muller e esa desigualdad persista, aínda que a COVID, entre comillas, a parte dura da pandemia xa pasou, mm. pois probablemente aínda se manteña eso. Eu no, no que vexo no meu entorno, a COVID que trouxe boas cousas, a, o teletraballo, uh -huh. o per, que tamén cambiaran as nosas eu creo que a COVID tuvo unha cousa moi boa e é que a xente se planteara que, mira, eu non quero ir a traballar todos os días un outro, eu prefiro quedarme na casa, ao mellor poder atender a miña filla se está enferma, é dicir, que as prioridades e as exigencias tamén das persoas foron cambiando, uh -huh. porque non pasaba nada por quedarse en casa a traballar. Se demostrou. De, se demostrou que se traballa ainda máis. Eu ese problema é dicir que non o tiña, porque eu daquela ainda non estaba na tele, e eu na investigación estamos totalmente preparados para un traballo a distancia, de feito, Tenía grandísima suerte que o meu tutor de tese, si a miña filla está enferma, reñíame por ir a trabajar. Pero por qué estás aquí? si a tua filla está enferma, yo, que no tenía problema, que tengo que na coide. decía, decía, no, no, tienes que estar ca tu filla, puedes trabajar desde casa. un pequeño micromachismo, con perdón. No, pero en sentido de que si... que si que, se cuidaba de que tú estuvieras bien. Exacto. Vale, fíjate que puede haber a doble interpretación a veces interpretamos mal cuidados que tienen tenían por nos. No, efectivamente, él me decía, pero se a tua filla está enferma, tes que quede con ela, non llas deixes os avós se tú queres estar con ela. Era nese sentido, non para nada, para nada, para nada, persoa, efectivamente. Pero ela me decía que se eu quería quedar na casa, uh -huh. que podía quedar, non? Que sea un valor, a ver, un valor encadido. Eu creo que hai que diferenciar perfectamente da nosa necesidade de estar cos nosos fillos, de que teñamos tempo para compatibilizalo co traballo e demais, da, da obrigatoriedade, non? Eu creo que hai que diferencialo. Uh -huh. Eu poño un valor o feito de que, de que se a miña filla está enferma eu poda, eu poda traballar desde a casa e poder coidala eu mesma, porque uh -huh. eu teño a sorte de que teño o mellor que me acoide, pero hai moitas persoas que non no. poden ter eso. Uh -huh. Eh, volvendo ao ámbito meteorolóxico, me, estome, me decatando esa loita que hubo con algunha axencia de meteoroloxía de Estados Unidos para que, por fin, os nomes das cousas malas do, do tempo, que eran os furacáns, por exemplo, eh, pues, pois pasaran a ser alternos de, de, de masculino e femenino. Que eidos agochados hai na meteoroloxía que aínda son tremendamente machistas en ese sentido, a hora da comunicación, seguro que hai algún? Eh, eu cada vez vexo menos, ¿no? porque cando se vai, por exemplo, ahora que se nomean as borrascas, vanse poñendo nomes de muller, de home, dicir, non, non, cada vez, eu creo que cada vez hai un, un amplo, estáse facendo un esforzo cada vez mm, maior, mm, e incluso nos moitas veces, pois temos que ter cuidado, eh, a meteoroloxía, a mellor meteoroloxía é aquela que non emite eh, por decirlo así, mmm, sensacións ou eh, procuro sempre dicir, ainda que a veces é difícil, non? Eh, pois temos un respiro, si claro, se chove moitos días seguidos, ao mellor necesitamos que chova dous meses máis, pero ao mellor tamén todo o mundo ten esa sensación de que vale, porque para un día de chover non pasa nada, non? Que sí. secamos un pouco. E ao mellor nos vai ben a todos. Pero ao mellor non vai ben para todo o mundo, non? Entón, eu creo que temos que, sobre todo, eliminar totalmente, que é difícil, eh? porque cando un está na xene de falar, deixase levar por o instinto, e eu intento eliminar calquera adxetivo que poido, perso o sea, calquera apreciación persoal uh -huh. respecto da metroloxía, temos que ser totalmente, pois temperaturas por riba do que é habitual, por baixo do que é habitual, chuvia do que é habitual, do que non é habitual, temos que eliminarnos. Eu cada vez creo, e os meus compañeros de meteoroloxía, eu son sociada a a Asociación de Comunicadores da Meteoroloxía en España, uh -huh. eh, cada vez tentamos fuxir Mais, e o falamos moitas veces, de que temos que fuxir de calquera apreciación igual, e tamén temos que ser moi cuidadosos con este tipo de cosas. Eu creo que nese sentido sí que le vamos avanzando moito. E, e... Pero que quedaría así como anécdota, como curiosidade, porque o ámbito meteorolóxico, bueno, é así como eu todos non... o temos, pero non sabemos realmente todo o que hai. Sí, pero eu non me, eu non me quedaría así con, con, con nada. Fíxate, eu, eu nunca nunca cheguei a pensar eso que tú me dis agora, o sea, sí que dos nomes, por suposto, non, que é un cambio, E, eh, e eh, agora vanse alternando os nomes das borrascas, van nome muller, nome sí, muller, nome muller, vanse sí, sí. Eh, poñese de acordo catro servicios meteorolóxicos para poñerlle o nome. E, eu non vexo, eu non vexo que, que cada vez poder, que dan os nomes das borrascas que femenino, que sempre estuve traer mal tempo, anticiclóns que masculino, eso no trae mal tempo, pero ao final xa non sabemos o que é mellor, dado o cambio climático. Igual ahora dentro as borrascas son a salvación, sabes? Non, non, eu agora mesmo así que o dis, non vexo no ámbito do, da nomeamento da meteoroloxía igual despois vale. penso na casa e digo, oh, pois mira, hai isto, pero non, e xa che digo que cada vez somos moito máis cuidadosos en non facer ningún sesgo de xénero, eh, e sobre todo que che digo, eu, temos que dar información, uh -huh. somos informadores. Que foi o que te o que te animou a meterte en xa non en física, que bueno, xa comentaxe que tuveche apoio sempre e que incluso tuveche pulo, pero xusto en meteoroloxía que realmente parece pois, sí. como moi neutral. Sí, pode, por que non? Pero por que? Por que no teu caso? Mira, eu empecé física para encontrar respostas. A min, fíxate, moitas veces cando se fala da filosofía, non? Que importante na vida. Eu, a min encantaba a mi filosofía. Eu teña unha profesora, teña unha profesora de filosofía boísima, e a mí encantábame a física de Aristóteles, de Platón, o, o porqué das cousas, uh -huh. non? O facerste preguntas. Entonces, eso levoume unha cousa a outra, a min as ciencias dabanseme bastante ben, entonces unín a filosofía, a física, e decía, non, eu estudando filosofía non me vexo, non era algo que a min me chamara, porque eu era moi, me gustaban os números, era uh -huh. moito de ciencias, matemáticas, gustaban moito, Entón, sen pois unha maneira de entopar respostas é a física. Non atopei ningunha, quede claro, vale? <laughs> Cales serían as preguntas, madre mía? <laughs> no, o que pasa é que a física ao final é que trata de explicar os fenómenos que acontecen na natureza. Eu, a nivel personal, non atopei respostas, o sea, todo eso que eu daquela con 18 anos iba buscando, non atopei, pero cando empecé a estudiar en Santiago, empecé a ver as diferentes asignaturas e me conta que eu non era de estudiar a superpartícula, porque eso non o vía, non o percibía, eu son unha persoa de sensacións, son, son moito de sensacións e dábame conta que a metroloxía é algo que, que percibía e algo sobre todo co que eu podía, sentía que podía axudar máis o resto, porque eu son unha persoa que son así moi voluntariosa e a min gustaba, me dicía, jo, que máis podo aportar á sociedade, que, que máis plausible hai... De que hai? está pendiente todo o mundo e é necesario. Sí, sí, certo. Da meteo. Entonces, eh, entereime que había en Ourense a especialidade e viñen para aquí, eh, pois pues, moi contenta de tela feito, porque daquela éramos moi pouquiños E eu tiña clases da especialidade con seis persoas, eu vivín clases particulares aquí mm, realmente. Mm, sí. Eu tuve unha formación boísima, excepcional aquí, eu teño apuntes guardados como vamos, como tesouro que reviso de vez en mm. cando. Eh, estás en un grupo de investigación que é da, da nova da nova titulación que hai en Orense de Aeroespacial. Sí, bueno, eh, nos, o noso grupo de investigación, EFISLAB, está asignado a un grupo de investigación CIM da Universidade de Vigo que está en Vigo. Eh, uh -huh. Nós somos o CIMEFIS Lab, que estamos en ciencias da investigación do medio mariño e do medio da atmósfera, e digamos que nos relacionamos aí. Dentro dos profesores que están que conformamos e FISLAB hai algúns que dan clase en aeroespacial, pero non eh, algúns tamén persoas de aeroespacial pois fan a súa o seu traballo de máster tamén no idonoso, uh -huh. porque sí que existe unha vinculación, porque ao final en Ourense o campus é pequeniño sí. e ao final todos traballamos con todos, pero eh, sí que é certo que, digamos, o noso grupo de investigación di, de donde máis bebe, por así decilo, é de ciencias ambientais, tamén vale. despois do máster de oceanografía que hai. En... De formas, se vou me pegar o de aeroespacial, e digoche por qué. Porque a pregunta vai ser, mm, contacto hai, que lle podes decir a, a calquera moza que en Ourense pense Pues a mí esto del aeroespacial casi me gustaba, pero no sé yo, porque claro, no es de chicas, ¿cómo puede ser? qué, qué, estímulo o qué que cambio de esquema se pode comentar ás mozas de, pues, de Ourense, de Galicia, para que, asen, para que se animen a matricularse en aeroespacial, que creo que están moi faltiños desto? Cando, contoche unha anécdota, cando, cando mirei, cando se formou aeroespacial, pois pues, eu estaba, non, empezaba no grupo de investigación, uh -huh. e curiosamente unhas persoas que empezaba a titulación, pois pues, era compañeiro meu de Santiago, que era profesor na universidade de, de aquí, de Vigo, e falando con el un día, dixenlle, jolín, eu se pudera volvería a facer, faría esta carreira, porque cando vira o que se daba, ¿no? eu dicía, eu faría esta carreira, e o meu compañero que tamén é <laughs> físico decía, eu tamén, eu tamén a faría. Eh, aeroespacial é todo, eh, e tamén unha carreira que, que sirve para o mundo. Podes desde lanzar satélites, a como se diseña un avión, a algo tan, é algo tan fascinante o manexar o aire, o sea, é, é realmente fascinante, porque nosos meteorólogos enseñanos por que voa un avión, uh -huh. pero, pero poder adentrarte neso, poder ser capaz de, de saber de materiais, é, eh, me parece unha carreira tan completa eh, é que está no ido, no ido totalmente das ciencias. Ademais, eh, hoxe está moi ligada tamén a, a parte da, da computación e demais, porque ao final tes que dominar o medio aéreo e xa o espacial, non, non digamos. Eu creo que si ante calquera duda, eu ante esa iniciativa, eu creo que nunca se poden votar atrás. Hai que ninguén ten nada que nós non teñamos. So, o, o que nos ten que mover é a ilusión por, por facer algo. E tamén penso, eu sempre penso, que non hai nada de malo en equivocarse unha persoa emprende unha carreira, uh -huh. non lle gusta, vai a outra, que non pasa nada, un ano na vida non é nada, eh, persistir no erro sí que, sí que é un problema, pero uh -huh. eu coñezo unha persoa que cando eu empecé en Santiago a estudar física, empezara a medicina. Empezara a medicina porque seu pai era médico e sentíase forzado. En terceiro de medicina, con un expediente brillante, brillante, de matrículas, decide deixar medicina para facer física porque era o que el realmente quería. Uh -huh. E fixo, e fixo físico, en físico sen, buah, estelar. Quero dicir que e non pasou nada non pasa nada por, por probar, é que non pasa nada, é que parece que nos marca un camiño no que nunca nos podemos errar, non que non podemos tomaros unha decisión e mañá outra. Que pasa? O sea, non pasa nada. Non, unha decisión tómase un día e se vos podedes facer como escoller un camiño maña escolles outro. Eu cambiei moitas veces de camiño na vida, eu feito a tese doutoral, que espero xa lela o ano que ven, a principios do ano que ven, foi unha cousa que decidín facer empezar con 40 anos. Por que non? Mm. Creo que me botaba... Susana, estou intentando aplicar eso que dices, que me parece ademais moi constructivo, moi de dar pulo, o tema da igualdade e, e como podemos facer que a xente se plantese e por que non cambiar o trato que teño non, por que non cambiar a miña forma de falar, por que non deixar de facer frases feitas normalmente machistas, por que non, que podemos decir do cotía, que cambios compren para cambiar de mentalidade, para enfocarnos realmente nun mundo máis igual, nun camiño máis igual, mm, ese cambio, eso que recoñecer erros, eh, tirar para buscar outro camiño, probar, por onde podemos animar a xente que probe para sacalos dese de camiño de desigualdade, de machismo, de micromachismos, de pero tú non ves que se si dices isto, é mellor que digas isto outro, por... hai algún exemplo que a ti se te ocurra de algo que se pode cambiar? Eu creo que hai unha clave esencial para lograr o, o, para lograr eliminar eso e é a empatía. Eu creo que a empatía define prácticamente todo e axuda a todo, é dicir, eh, que ganas con, con decirlle unha muller ah, jejeje, se o que mandan a casa antes mandaban os homes. Como se vai sentir esa muller? Quero decir, que ganas tú eh, ponte no sitio dela, ponte no seu lugar, eh, faltanos moita empatía, practicar moita empatía. En xeral, uh -huh. eu creo que na sociedade en xeral, é dicir, cando eu digo unha cousa, Puedo me equivocar muchas veces, pero hay que tener empatía también muchas veces para pedir perdón y para saber analizar eso, ¿no? como o qué eu digo lle pode sentar a esa persona? Yo creo que empatía es clave la parte esos micromachismos, la parte de tal. En nosas mujeres mulleres eh, que transmitir que no nos gusta diciendo, es decir, para practicar empatía, para que o home saiba que no nos gusta, tenemos que decirlo también, decir, no, mira, perdona, con toda educación, a mí eso no me gusta, a mí eso no me agrada, para que a próxima vez cando vai a facer, pense que a ti non che agrada. entonces uh -huh. por unha parte, eu creo que nós temos que dicilo, sen serar sí, sí. mal rollo, sen xerar, eu creo que a educación vais a todas partes, eh, eu creo que temos que frenalos dicindo, non, mira, perdona, mm, non fagas ese comentario, porque e non rirnos ante esos comentarios, e non, e sobre todo, mal, manifestar o, o noso malestar ante eso, para que provocar esa empatía, non? Pois mira, con esa frase nos vamos a quedar, porque sempre intentamos buscar un punto positivo de construir, de seguir sí. construindo en igualdade, e esa aportación de non calar ante un micromachismo, sino poñer en evidencia que non, é, que non está ben, con toda a educación, como dices tú, mm. en plan de, bueno, eu desto sei, me parece que eso que dices tú, mo están dicindo moitas veces, plantésate que o mellor ese sí. é o camiño, pois pensamos que é unha forma moi constructiva de seguir camiñando hacia, hacia a igualdade no que tantas esperanzas temos posta. Eh, que seguir gracias. que seguir, hemos lo conseguir. Mm. Muchas gracias, Susana. y por estar en un sitio, pues eso, tan masculinizado, pero ahí, tirando para adelante Gracias.